каралып жаткан мисалдарда биз нерсенин салмагынын таасирин карап чыктык ал дайыма ылдыйга багытталган эгерде кандайдыр бир башка күчтүн аракетин байкасак тыянакыбыз өзгөрбөйбү белгилүү бир күч менен калың картонду тешип жатканыңызды элестетиңиз А дегенде, калың мык менен анан шивеге менен картондун чети оңой тешип мык анын калыңдыгына жабышып калат сиз картон баракты теше аласыз бирок колдонулган күчтү бир кыйла көбөйтсөңүз бул күчтүн аракетинин натыйжасы анын аракетинин багытына эмес күчтүн түрүнө көз каранды эмес дегенди билдирет бардык учурларда ал бетине перпендикуляр болгон демек күчтүн аракетинин натыйжасы анын модулуна жана ал аракеттенген перпендикуляр беттин аянтына көз каранды